guys, thank you guys so much for the support. Do leave a like and comment down below what else you'd like to see. And please do remember to subscribe if you haven't. And yeah, please enjoy the video. 私の名前はクラウディア・ネルソンです。神様の仕事をするのに、ここへ配属されました。本日から慈悲の神様の祝福をもたりしながら、あなたをついていきます。 意義がありそうな経験になるでしょう祈りだけは不足迷える子羊のために何とかしてあげないとお心配なく守って差し上げますお疲れなら私は聖歌を歌って安らぎにしてあげますそうです軍事会議からの古式な戦闘軍服なんですが おそらくすぎるのでしょうかシスタ・シンディはまた変な映画を手に入れました彼女はいつもあのような迷惑なところにひっそむ込んでいますここは祈願をするのにぴったりな場所です精進も例の人の弟子の善良です異常なしでよかったです私たちを止められる逆境がありません みんな大丈夫ですか私の信仰は思ったほど強くなかったかもしれませんみんな味方同士傷をつけないようにお願いしますはい導かせていただきますこれを性別してくださった方が良いありがとうございますグビになりますみんな強い力を与えられました 優しくしてくださってありがとうございますあなたの優しさを神様までがご存知でしょうこれは寄付なんですか神様の愛を広げるように頑張りますボスのためにお祈りします足まといになりたくありません